બધા પાસે ઇનફ સમય છે ક્રિકેટ એન્જિનિયર ઘણા ઓળખતા બી હશે અત્યારે મિકેનિકલ થયા પછી બી મિકેનિકલ થયા પછી જીએનએફસી ટ્રેનિંગ એન્જિનિયર તરીકે 1984 માં જોઈન થયેલો અત્યાર સુધી ત્યાં જ ચાલે છે અત્યારે એડિશનલ જનરલ મેનેજર છું ત્યાં central workshop central workshop central planning contract cell કે વેતન ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ કરું છું અને બસ આ બધું જોયું એટલે હું છે ભરૂચથી ખાસ પ્લાન કરું છું હતા એવા કેટલા ભેગા થાય છે અને બધાના નામ જોઈને મેં હવે રહેવાય નહીં ઘરેથી મને ધક્કો માર્યો મને કે આવું તો ક્યારે મળશે નહીં તમને <laughs> એ તો શરૂઆત આપી આગે આગે દેખો એટલે મારી બે ડોટર છે બંને જણાએ મને કીધું તમે તમારે જવાનું જ છે એક અમેરિકા છે ત્યાં ડેન્ટિસ્ટ્રી કરે છે ડોક્ટર ઇન ડેન્ટલ સર્જરી નાની ગ્રેજ્યુએટ થઈ છે હમણાં જ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોસિસમાં સિસ્ટમ એન્જિનિયર તરીકે છે જોઈનિંગ ગુડ બંને મને ફોન કર્યો મારી દીકરીએ કે તમારે જવાનું જ છે તમારે કોઈ ભાઈમાં મળતા નથી એક એકલા ઘરમાં બેઠા રહ્યો